Neste vídeo pretendo mostrar un pouco o funcionamento de Dolphin, o gestor de ficheiros de, de, do escritorio Plasma. Dolphin é un escritorio moi personalizable do que xa teño escrito en algunha ocasión, en algún blog, nalgún foro, moitas das cousas que pode facer e do, como que, do cómodo que pode resultar para traballar unha vez que te acostumas a personalizalo da forma máis axeitada. Dolphin ofrece un montón de posibilidades, e malo será que non atopes a maneira máis cómoda para ti. Vamos a arrancar Dolphin para empezar e vemos a interfaz, digamos, básica. Temos a clásica barra de ferramentas, con os cantos botóns, un panel de lugares e un panel onde se mosan o contido do, do cartafol que estemos examinando, ben porque estés seleccionando en algún destes lugares, ben porque estés usando outro dos paneis que hai que che permite unha vista en árbol, etc. Vale, os, a barra de ferramentas pode personalizarse, poden engadirse cousas, pero basicamente contén o que esperamos, unha forma de navegar, por exemplo, se si entro no cartafol de escritorio, podo ir o cartafol donde está o escritorio ou ben podo voltar a onde estaba antes, neste caso o mesmo, pero se entro en documentos en proxecto 1, perdón, en proxecto 2, o que está encima é documentos e o que está antes, pois neste caso era documentos, cando volvín hacia, hacia atrás. Estes botóns son o tipo de vista a vista de iconas, que é a que se amosa por defecto, unha vista en columnas e unha vista en árbore con detalle. Vemos que aquí nos pon o tamaño, neste caso o contido son tres, son tres ficheiros, e a data de modificación. Quizáis o máis habitual agora sea utilizar esta vista en iconos. Pero a veces é útil ter máis información sobre o que estamos observando. Ou a veces simplemente queremos ver máis cantidade. Vale. eh, despois, estes iconos, este sería o de búsqueda, para buscar ficheiros e cartafois, o de que ser eh, pode haber unha vista previa do, do ficheiro ou cartafol correspondente, por exemplo, aquí vemos que, ten, que este é un cartafol que contén diversos documentos de texto, sin embargo, por exemplo, este estaba, está baldeiro, aquí vai haber imaxes, pero non vemos que haya ningunha. E así sucesivamente. E aquí vídeos, pois ten ficheiros, pero non ficheiros de vídeo. E dividir é unha opción que da que falarei despois. Pero ves que podes dividir a vista e ver eh, distintas carpetas ou a mesma carpeta en dúas partes. Por exemplo, aquí podemos ver o cartafol de descargas e aquí seguimos vendo a de persoal. Vale. un dos paneis que podemos engadir, vemos que o de lugares está seleccionado por defecto, que é este, é o de información. Información, pois nos proporciona información, como o seu nome di, sobre o cartafol que seleccionemos ou aquel no que hayamos seleccionado para ver. Por exemplo, aquí ahora está seleccionado de descargas, nos amosa de descargas. Se seleccionamos escritorio, nos selecciona escritorio seleccionamos este trash desktop, pois nos di que de tipo que contén ficheiros retirados, porque é a papelera. Outro panel que podemos colocar é o de cartafois. Este nos permite facer unha obter unha vista en árbore e así seleccionar directamente os os, eh, o cartafol que, que queiramos sin perder de vista os anteriores. É similar á vista de, de detalles, pero non amosa ficheiros. Aquí só ten o proxecto navegar entre os cartafois. Eh, os ficheiros os ves, lóxicamente, aquí. Eh, hubo un tempo en que eu usaba bastante. Agora, pois, a teño máis en desuso, porque non, non a uso tanto, Eh Eh, entonces pois prefiro gardar o espacio que ocupa. E o último panel que podemos ver é o de terminal. O terminal, pois en terminal de comandos, nos que podemos executar comandos como se fora o terminal de comandos, coa ventaxa de que o de que arranca tanto no no cartafol que estemos examinando Vemos que si cambiamos de cartafol, él cambia automáticamente de cartafol y ademais nos permite estar vendo directamente o que o que queremos o contido do cartafol sen ter que que listalo como fai, como temos que facer cando estamos traballando en, nun terminal. Iso en canto aos, aos panéis. Este panel pode ser redundantes porque podes configurar que aquí se llamamos en estas axudas que, como ves, amosan a mesma información. entonces si é redundante, pues pode ser máis interesante aproveitar o espacio pero tamén as axudas poden ser molestas a hora de traballar. Se tiveramos ficheiros por aquí debaixo non nos veríamos mentras estamos vendo esta vista. Entonces, aí un pouco cada un se en función do hábito que teña de traballar, da súa maneira e incluso das súas necesidades, pois ten as dúas opcións e de pode decantarse por usar unha ou as dúas ou ningunha. Vale. O panel de lugares que este de aquí, que é modificable como, como podes ver, nos permite ter marcadores que enlacen a, a sitios concretos. Por exemplo, este que pon lugares, que é un nome así un pouco redundante, o panel de lugares, ten unha sección que se chama lugares, pero bueno, había que darlle algún nome. Entonces, aquí podemos por eh, sitios eh, fijos, digamos. Entonces, aquí temos, por exemplo, un marcador co escritorio, un marcador coa carpeta de usuario, onde están todos os cartafois e todos os ficheiros do usuario, ruidos de configuración que están ocultos. Aquí tenemos un marcador de escritorio, un marcador do cartafol de descargas, que é este de aquí, este de aquí este de aquí. Un marcador da raíz para ver todos os cartafois do sistema. En Linux todos os, todo o que compón o sistema se monta desde a raíz, temos un pendrive enchufado é accesible a través de algunha carpeta onde este montado. Si temos un disco duro ou varias particións, por exemplo, tipo, nesta instalación non está feito así, pero é moi común que Home este montado nun, nunha partición diferente para que cando reinstalas o sistema ou cambias de sistema operativo ou que sea, eh, os ficheiros de usuario permanezan sin cambio pero eh, a hora de usarlo, de traballar con el, non notaremos a diferencia, estará o que de, en terminoloxía Linux se chama montado neste cartafol e simplemente accederás pues, normalmente. E finalmente está o liso. O liso pois é a papelera típica, pode validarse, digamos que un cartafol especial, un sitio donde podes enviar ficheiros que vas a borrar, pero eh, que como non tes todas contigo, pois queres ter a posibilidade de, de recuperalos en algún momento, por si te equivocache ou por si, si pasa calquer cousa que necesitas recuperar un ficheiro eliminado. Si está aquí, podes recuperalo e eh, se si o valeiras entonces é que xa non está recuperable en eh, Linux non sole ser moi, non sole ser moi doado recuperar ficheiros borrados. Vale, temos o, a sección remoto. Na sección remoto están todos os sistemas de ficheiros que son accesibles a través da rede. A rede pode ser local, un equipo que está conectado a outro, ou pode ser eh, a través de internet. Isto inclui eh, os, os servidores de ficheiros tipo Dropbox, tipo Google Drive, Nextcloud, calquera deles podes configurar un acceso aquí permanente e eh, así cando queres acceder ao contido do teu cartafol simplemente seleccionas o lugar adecuado e xa está. A sección guardado recentemente pois ten dous marcadores por defecto, podemos engadir máis, que nos gardan eh, que, nos, que nos marcan os ficheiros que se gardaron hoxe e os ficheiros que se gardaron onte. Por exemplo, este é un ficheiro que creei onte, para aquí, pero hoxe ainda non creei ningún. Outra sección é buscar. Buscar o que nos busca son ficheiros de distinto tipo. Entonces, por exemplo, en documentos nos busca ficheiros de tipo documento. Poden ser texto, poden ser follas de cálculo. E aquí vemos, pois, por exemplo, uns ficheiros de texto que temos por aí, unha folla de cálculo que temos por alá. En imaxes non nos a ninguna, pero aquí saldrían todas as imaxes que houbera no sistema, independentemente do garzafolo onde estean. Entón, os marcadores non importa o marcador, non importa o cartafol onde estea. Vemos que aquí este ficheiro está aquí, este está aquí, este está aquí, pero sin embargo se listan todos. Aquí sucedería lo mismo, saldrían todas as imaxes independentemente do cartafol. Aquí saldrían todos os ficheiros de audio, clips, clips eh, música, etc. E aquí saldrían todos os ficheiros de vídeo. En a sección de dispositivos se amosan todos os dispositivos que podes eh, acceder desde el sistema independentemente de que formen parte ou non del. Este ficheiro de disco duro de 18 GB é o disco que lle teña asignado a este sistema a este sistema operativo. Todo de, todo isto é un disco que está montado na raíz. Digamos unha partición dun, dun disco que está montado na raíz. Por exemplo, a swap non se non se pode ver porque non ten sentido acceder a unha swap. Sin embargo, o que é a partición, digamos, seral, a partición onde está montado todo o sistema, pois sí podemos accedela. Aquí podría haber máis dispositivos, pendrives que hayamos enchufados, discos externos, podría haber outros discos, outras particións de outros discos, por exemplo, se temos un Windows, pois nos aparecería aquí, independentemente de que poidamos acceder a él ou non, porque a mellor non nos interesa poder acceder a él, ou, ou sí, Por exemplo, se temos un Windows dividido en dúas particións, nunha co sistema e noutra con a partición, digamos, de datos, aquí saldrían os dous, a de sistema non, poder, non estaría montada por aquí, pero a de datos sí, estaría montada na, no cartafol que lle digamos, por exemplo, Windows de dous puntos, e, e sería accesible tanto por aquí como por aquí. Obviamente, os que están montados non, perme, non necesita permisos de usuario, salvo que se lle diga outra cousa, e aqueles que están, que, que están sen montar, pois sí que nos pediría a contraseña de ROT para poder montalos. Montalos é precisamente a operación de facelos accesibles. Se está estás sin montar, non podes acceder a eles. Vale, iso en canto aos Vamos a falar un pouco máis desta sección de lugares. Aquí podemos crear, bueno, aquí en calquer lado destes. Pero ahora vamos a falar deste caso que é máis sencillo. Volvemos a Cartafol persoal. Nos podemos crear, por exemplo, un marcador a carpeta público, pois porque nos interesa. Podemos pola onde consideramos oportuno e podemos darlle o nome que queiramos. Editámolo e podemos darlle un nome máis descriptivo que a carpeta e incluso podemos porlle un, un icono que sea máis descriptivo, incluso podemos buscar o noso propio icono. Entonces vamos aquí, por exemplo, e buscamos aquí, vamos a maximizar para que sea máis fácil, e buscamos aquí un que sea máis chulo para, para isto. Por exemplo, este. Aí vemos que ya asignou ese, ese icono e ese nome. As propiedades de cada marcador son a etiqueta, o lugar e o icono. Esta opción permite que configures marcadores que solo van a funcionar en aplicacións plasma concretas. Por exemplo, vamos a pechar mellor e vamos a abrir o, o visor de imaxes WebView este é un programa que nos permite visualizar eh, imaxes e facerlle algún pequeno retoque como cambiarlle o tamaño, girala e algunha cousinha máis e vamos a abrir e vemos un cuadro, un cadro de diálogo se, moi semellante a, a Dolphin Ben, aquí nos podemos crear un marcador, por exemplo, imaxes. E este marcador podemos asignarlle esta opción. Mos, amosar só cando se usa este aplicativo, GoenView. Iso significa que ese marcador non está disponible para as outras aplicacións. Ese Dolphin Abrimos, por exemplo, un editor de textos. En Seral, calquer programa que utilice o cuadro de diálogo de Plasma fará o mesmo. Isto é importante porque, mm, por exemplo, LibreOffice utiliza ese cadro de diálogo, pero pode ser configurado para utilizar outros. Entonces, a mellor estás nunha instalación que utiliza outros cadros de diálogo e ves que non podes facer iso e isto non funciona. No, simplemente que estás usando un cuadro de diálogo diferente. Como ves, eu utilizo moito de buscar o nome da aplicación. Resulta bastante máis cómodo que andar co rato dando voltas ou ter 50 accesos directos por aquí ou donde sea e ter que andar a ver cal é o que quero executar, si este ou aquel pues acabo escribindo unha ou dúas letras ou tres da, do nome do programa e xa está. Vale, aquí vamos ao, aquí e vemos que efectivamente en esta aplicación donde configuramos este marcador si sí funciona, en as outras non funciona, que era o que pretendíamos. Vale, podemos crear marcadores en calquer lugar. Por exemplo, pode interesarnos ter un marcador na, na rede. Por exemplo, se temos un marcador de se temos un sistema de ficheiros de Dropbox, pois poderíamos acceder desde aquí ou de ou en de Nextcloud ou ou calquer sistema de ficheiros remoto, poderíamos ter un marcador aquí para non ter que andar a, a montalo cada vez e a, ou acceder cada vez. Vale, noutro momento trataremos a rede máis es, máis en detalle porque a verdade é que é bastante bastante amplio. E agora quedaría por botar un vistazo ao as opcións de configuración, pero iso vamos a deixalo para outra para outra entrada de outro vídeo para que non se faga tan tan pesado e tan longo. Simplemente decir que, bueno, hai unhas cantas opcións que eu acostumo a configurar por defecto, para que sea moito máis productivo. Ben, moitas gracias e espero que sea un vídeo útil.